Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, tá trazendo para vocês mais um daily vlog Bom rapaziada, vocês podem ver que eu não estou em Balneário, eu estou em outro lugar Estou tô aqui na minha cidade E rapaziada, hoje, rapaziada, a gente vai estar tá fazendo a tão esperada caminhada aí Mano, estou gaguejando que eu tava tentando arrumar a GoPro rapaziada Mas tá, mas tá difícil para Sei lá mano, do nada a GoPro desconfigurou o bagulho Acho que como eu descarreguei, fiquei muito tempo sem bateria ela desconfigurou, tá ligado? Mas agora tá configurada, então é isso aí, rapaziada. Segue o steak aí, mano, tá nublado, mas daqui a pouco vai abrir o tempo aí, eu vou estar tá fazendo os videozinhos pra vocês. Segue o steak aí e fui.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 Bom, rapaziada, já chegamos, já faz uma meia hora que nós já chegamos aqui. Eu só tava esperando eles chegarem da caminhada pra mim poder gravar, porque a GoPro também acabou a bateria, mano. Eu acho que viciou a bateria da GoPro, velho. Ah, mano, só me falta isso. Agora, rapaziada, a gente vai comer aqui, gente Parou pra comer Esse lugar aqui, mano. A gente sempre para pra comer aqui. Na verdade, não é esse lugar que a gente sempre para, mas a gente parou aqui já tem todas as coisas aqui. E, e rapaziada, daqui, daqui depois a gente vai pra fazenda, direto pra fazenda. É, vai ter umas paradas aí, eu vou estar tá filmando pra vocês tudo, mano. Eu não costumo gravar muito essa, essas caminhadas aí, rapaziada, porque na maioria das vezes eu tô sem bateria da câmera, tá ligado? Então, às vezes eu esqueço... Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just got... Bom, rapaziada, paramos aqui no fone, galera Mano, agora aqui é a última parada Daqui a gente já vai direto pra fazenda, tá ligado? Tem um cavalo aqui, ó, me olhando um cavalinho aqui me olhando. Vou tentar passar a mão nele, rapaziada. E rapaziada, a gente tava ali na caçamba, tá ligado? Da, da sadeira. E o cara, o, o meu tio ali tava pilotando muito rápido, mano. Muito louco mesmo. E aqui tem uma cachoeira, rapaziada.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 Switches how you see things Realize something needs change já voltei de viagem, rapaziada. Não gravei mais nada lá, o vídeo ficou bem curto, porque eu acabei ficando meio gripado, tá ligado? Tava tão frio lá, tipo, deu de noite, assim, de madrugada, batia 2 graus, tá ligado? De tão frio que tava. Aí eu acabei pegando um resfriado aí e não consegui mais gravar, não consegui nem aproveitar direito lá o lugar, mas, mas tava bem massa, mano. Ah, rapaziada, e também o Feliz Páscoa aí pra geral aí, mano. Essa, essa semana aí foi, foi Páscoa, né? Então, Feliz Páscoa aí pra geral. E ó, o Duque tá aqui, rapaziada. Tá aqui na cama, deitado. Ah, ah, ah, ah. Rapaziada, vocês podem... <laughs> o Duque tomou tá um Vocês podem ver que eu tô bem rouco aí, eu tô ainda com um catarro na garganta, mas já tô melhorando aí. E rapaziada, deixa o like aí se você gostou do vídeo a caminhada da dela aí. A gente sempre faz esse, essa caminhada aí todo ano. Mas dessa vez eu decidi gravar porque geralmente eu não gravo. Geralmente eu tô sem bateria da câmera ou eu tenho preguiça de gravar. Porque como eu acordo cedo, às vezes eu tenho preguiça. Tipo, tem que acordar umas 6, 7 horas da manhã para poder caminhar, né? Senão não chega a tempo. Aí às vezes eu fico meio com preguiça. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Comenta aí, feliz Páscoa aí e fui!